嘿，e 弟 b d y 们，我战友，我这个，我这的是小时 red 到是习惯了。嘿，e 弟 b d y 我战友们，我是战神 r e Three。那今天呢，又是无网络世界第三集了。那这一次呢，我知碰什么活动啊？不过不要紧，我还有一个方法。哎呀，哇，算很久没有做我的开箱惊喜，多久啊？来介绍这个开箱惊喜吧。 说今天我开箱攻击就是，就是三里猫上龙了，好，来开吧。开，开它！我我这里开。 再一个 video 吧！本来今天呢，我是拍很顺啊，不知道为什么我的麦啊突然间出问题，有可能是有靠近风扇会有影响了。我还以为这个麦也是可以防风，所以看我的汤吧。本来讲一个很好笑的笑话，但是帮我某队为什么会变成这样？这次影片呢真的很累。好了，影片到位了。如果你超人终极无敌喜欢影片的话，记得按 like 给我看。如果你是新来的请记得按小红心。记得小明以及下方口令给我谢谢。放心，这个五个粉丝不会咬人，那真是过奖。 跟我讲了，我可是拉拉贼，我跟他打过，没有开玩笑吧？好了，等到我们新员工，笑死。